Всім привіт, друзі! З вами Тарас, і сьогодні хочу вам розповісти за цікаву подію або, скажімо так, момент. А саме це розвантаження автомобілів із контейнера, коли вони прийшли з Америки. Чому я хочу вам за це розповісти? Багато людей вважають, що неможливо придбати електромобіль, тому що ми саме ними займаємося. Ну, візьмемо, наприклад, лів, Nissan Leaf, е, цілим в Україні. Тому всі вважають, що їх возять лише битими і тільки биті і все. І завжди люди, коли приходять, питають, а куди вона була бита? І коли ми кажемо, що нікуди, все, не вірю ні в яку. Тому, щоб вам показати, продемонструвати і розвіяти трошки ваші сумніви про те, що е, да, навіть не сумніви, а стереотипи, я е, з'їздив на розгруз, на розвантаження контейнера з Америки, в якому знаходилось 4 місанчика. В е, процес який контейнер завантажується в Америці і запломбовується. Тобто всі автомобілі, які заїхали, е, вони закрилися все, більше до них ніхто доступу не буде. Тобто такого, що вкрали зарядку в порту або ще щось, як це розповсюджено в деяких, е, скажімо так, фірмах, такого не буде. От Плюс, чому, де беруться цілі машини і як вони беруться? В першу чергу хочу сказати те, що є декілька аукціонів, їх там не ну скажімо так, не один і другий, що биті і не биті. Їх є декілька, деякі аукціони просто перекуплюють в одних, тому в них ціни виходять дорожчі. Але в основному є, скажімо так, два основних аукціони. На одному биті автомобілі найпопулярніший, скажімо так, на іншому цілі. Маленьке введення. Звідки ж на аукціонах у Америці беруться ці ліфи? Американці, коли купують свого ліфа, в них є мета як найкраще зберегти його, так як згодом, коли вийде нове покоління або взагалі нова модель автомобіля, вони зможуть повернути його у автосалон, їм за нього виплатять до 80% вартості, і вони з цими коштами зможуть придбати собі новий автомобіль. А автомобіль, який віддали у автосалон, у нас це називається трейд-ін, далі прямує на аукціон. На аукціоні його купують люди з різних країн і далі вже відправляється у контейнері або просто на палубі у інші країни з подальшою своєю долею. От з таких цілих аукціонів замовляється автомобіль. Звісно, він буде дорожчий. Звісно, е, авто тут стане дорожче, але ви будете знати, що авто ціле і він без страхового випадку. Є таке поняття, як Carfax, багато людей знає. Це все можна замовити і подивитися всю історію автомобіля. Це вам підтвердження. Carfax, е, скажімо так, змінити неможливо, тому що це американська база даних. І далі, коли автомобіль загрузився, він завантажується контейнером на корабль, скажімо так, на судно і пливе сюди. Термін доставки від 2,5 до 3 місяців, залежно як як вийде. Далі, коли вже ми загрузили скажімо, в контейнер автомобіля, всього їх може бути 4, по правильному їх повинно бути 2. 2 стоїть і 2 закріплені, все. Але як роблять? дві машини стоїть, а дві над ними наполовину підвішені. Це зроблено для того, щоб, по-перше, зекономити кошти на оплату контейнера. А по-друге, е, ну, 4 автомобілі за одну ходку. Раз в 3 місяці це доволі непогано. Е, далі, контейнер приходить в Україну. Е, звісно, йде процес там розгрузки, це все само собою, плюс оплата за доставку по морю, це це зрозуміло. Контейнер запломбований, його відкрити ніхто не може. Е, далі йде розмитнення. На розмитненні контейнер розпломбовується, дивляться автомобіль, в якому стані, що є всередині, там чи ніякої контрабанди нема, звісно. Е, далі, після того, як він розмитнився, його закривають назад. Звісно, він розмитнюється у присутності того, хто замовляв автомобілі е, представника фірми, скажімо так. І далі він везеться в те місце, де можна його розгрузити. Контейнер стоїть на напівпричепові. Тобто це, скажімо так, е, сідельний тягач з напівпричепом, на якому закріплений контейнер. В ньому 4 автомобіля. Він під'їжджає до спеціального приміщення, в якому це все починає розвантажуватися. Я вам хочу показати декілька фрагментів. Як бачите, контейнер відкритий, всередині знаходиться 4 автомобіля. Всі Nissan Leaf. Е, всі ціленькі, далі просто вони відкріплюються від страхувальних тросів і перший автомобіль виїжджає. Наступний автомобіль він підвішений, він висить на двох цепах. І знизу стоїть е, страхувальна палка. Зазвичай із якогось міцного дерева. Американці це все збирають там. Е, далі під'їжджає е, погрузчик, впирається у ліфа і підважує його вверх. Це зроблено для того, щоб послабити навантаження на цепи. Після того, як е, цепи відімкнули від коліс, погрузчик далі тримає ліфа, розпилюється знизу страхувальна балка, і авто опускається вниз, стає на свої колеса і все. Далі людина підходить, звісно, знімаються задні страхувальні троси, цепи точніше, і авто виїжджає своїм ходом. Аналогічна операція робиться з двома е, зрештою автомобілів, скажімо так. І все, далі автомобіль вже перевіряється діагностичними приладами на батарею, скільки відсотків. Це в першу чергу, так, батарею ну, можна побачити по паличках, ви це всі знаєте, що палички пропадають. От, е, І далі в процесі е, вже з'ясовуються там проблеми, там колесо спущене, там датчик, ще щось там додали. Зазвичай все, що прийшло, воно все є в автомобілі. Зарядка зазвичай схована десь в багажнику або в секретному місці. Ключі так само там в дуже цікавих місцях не буду розказувати, бо може хтось захоче, може хтось скористатися цим. От, Тому все залишається автомобілеві. Ну і далі автомобіль транспортується вже на мийку, скажімо так. Далі діагностується вже візуально. Тобто, чи є якісь поломки, так само, чи якісь дефекти по кузову, і це все вирішується. І все. Тобто швидко, надійно і цілий автомобіль. Е, ну, Якщо в когось якісь будуть запитання, хтось хоче щось перепитати, або уточнити, пишіть в коментарі, я це все розповім. Я це все вже бачив на власні очі. І я, чесно кажучи, був здивований тим, що все настільки просто. Вам не потрібно брати биту машину, не потрібно потім її рихтувати. Це все швидше, ну, звісно, дорожче. На цьому, друзі, в принципі, все. Е, ви бачили те, що я показав. Тому чекаю ваших коментарів, оцінюйте відео задавайте запитання, пишіть теми для нових відео. Завжди буду радий відповідати і коментувати також. Тому на цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!